millorar el nivell d'anglès, viure noves experiències o ampliar els horitzons personals, acadèmics i laborals. Són alguns dels motius pels quals una cinquantena de balears han partit en els darrers tres anys a Austràlia amb el suport d'una empresa catalana. Pues ara faig nou mesos, vaig venir a octubre i la meva idea era pues, anglès i doncs, els primers, els primers tres mesos vaig estar estudiant un curs d'anglès Després vaig, vaig començar un curs de Business and Marketing i l'estudi en visa, perquè estic en l'estudi en visa, te permeteix treballar 20 hores a la setmana. O sigui que vaig començar a treballar en pair, o sigui, estic, en, encara estic en la família, i després vaig, estudi... vaig treballar també en un restaurant. És Andrea Martín i compleix punt per punt el perfil dels usuaris en d'Asi u una empresa catalana que dona tot tipus de suport als que volen viatjar a Austràlia per passar-hi uns mesos treballant i estudiant. Des del 2013, quan va néixer l'empresa, ja han viatjat al país oceànic amb més d'una cinquantena d'illencs. Quasi tots tenen entre 20 i 35 anys, però també n'hi ha de més majors, com Abraham Muñoz, que en té 40. Ja instal·lat en el món laboral, no va dubtar en creuar el Mediterrani i l'oceà Índic per tal d'aprendre inglés y viure nuevas experiencias. Yo fui con mi pareja, estuvimos, fuimos a Byron Bay, En Byron Bay teníamos la escuela, entramos 9 de la mañana, a las 3 salíamos de la escuela y luego íbamos a trabajar. Y estuvimos tres meses con el visado estudiante y pudiendo trabajar y luego un mes que te dan extra como de vacaciones al cual utilicemos para seguir trabajando. Y después cambiamos el visado a hacer turista y hacer los dos meses y pico de más para hacer un poquito de turismo por Australia. Natura, idioma, multiculturalitat i moltes portes laborals per obrir, Austràlia és una font d'atracció per als illencs però també per a la resta del món. Per això no és casualitat que el nombre de balears que han partit cap al país oceànic amb l'empresa ACU2 s'hagi duplicat aquest 2016 respecte a l'any anterior.